practice devotional service. And then they can get, receive initiation, receive a spiritual name, and they are considered to be Mahatmas. Great souls. परंतु प्रभुपाद जी के आंदोलन में लोगों को अंदर लाना उनको शिक्षा देना किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की वो पूजा कर सके और उनको दीक्षित करना और दीक्षित करने के पश्चात मंत्र दीक्षा देना और ब्राह्मण दीक्षा इस तरह से वो भगवान की सेवा कर सके सो so, these three points, holy books, holy, holy names, temples, and devotees, Prabhupada wrote in 1949 a treatise called Gita Nagari, which he mentions these four principles, which were the principles of Gandhi. Gandhi wanted these four things to happen, was Gandhi used to do his prayer every night and worship his deity. So Prabhupada took that as part of his mission to open up temples and to establish worship of the Lord. तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के आंदोलन में ये जो चार विषय थे हरिनाम का प्रचार ग्रंथ वितरण मंदिरों का निर्माण और भक्त बनाना जो कि गां, गांधी जी ने ये विचार किया था परंतु प्रभुपाद जी ने ये करके दिखाया और हम देख रहे इसका प्रभाव We will bring people in, we will educate them, we will teach them the process of how to worship the Lord, and then we will make them Hari Harijans, or followers of Hari. तो महात्मा गांधी का जो आंदोलन था हरिजन आंदोलन तो उसमें शिला प्रभुपाद जी ने किस तरह से इन भक्तों को मंदिर में बुलाया उनको शिक्षा दिया उनको दीक्षित दिया और फिर उनको भगवान की सेवा में लगाया और इस तरह से उन्होंने हरिजन बनाया और ये तीनों विषय प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में बहुत ही प्रखरता से स्थापित किया और उनके आंदोलन का जो अंतिम विषय था वह वर्णाश्रम धर्म था धर्म था जिसको विस्थापित नहीं किया और इसके बारे में उन्होंने उन्नीस में अपने आंदोलन के संदर्भ में लिखा even way before he started. तो प्रभुपाद जी ने अपने पूरे आंदोलन के बारे में बहुत पहले से ही देख चुके थे जो कि उन्होंने प्रारंभ नहीं किया Prabhupada was a visionary, not just simply a great great sadhu. तो प्रभुपाद जी बहुत ही विजनरी थे और एक महान साधु थे And his vision was to establish Vedic culture all around the world. through these four principles. और उनकी इच्छा थी कि पूरा वैदिक धर्म पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो. And bring back the truth that this Sri Krishna is the supreme personality of Godhead. And devotion to service to him is actually the goal of life. और इस सत्य को स्थापित करना है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी सेवा करना ही सभी जीव का धर्म है. But one thing was missing. परंतु एक चीज And to some degree it's still missing. और यह एक चीज जो है अभी भी चुकी हुई है was, that was his, um, Dharma, और वह है दैवी वर्णाश्रम धर्म And Prabhupada said the only way you can do it is in the farm communities. और यह वर्णाश्रम धर्म आप केवल जो farm community उसके द्वारा स्थापित कर सकते हैं। He said we must establish these farm communities. और हमें ये कृषि जो उद्योग है ये हमें स्थापित करना चाहिए। Where we can teach people a simple way of life. जहाँ पर हम लोगों को सिखा सके कि सादा जीवन worship the supreme personality of Godhead, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करें live simply by living off the land, और केवल अपनी भूमि के आधार पर सादा जीवन जिए and keep cows. और गायों की सेवा करें and in the first canto of Srimad Bhagavatam it describes that there's three principles for a complete successful society. श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में ये वर्णन आता है कि किसी समाज की सुचारू रूप से चलने के लिए तीन सिद्धांत हैं Worship of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, is the main activity. सुपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना प्रमुख कार्य The principles of Brahminical culture is the foundation by which all activities are performed. और ब्राह्मण ब्राह्मण जाति का स्थापित करना जो कि सभी का आधार हो एंड लाइवलीहुड मींस लैंड और जीवन का जीने का स्तर जो है वो भूमि so, के आधार पर शिला प्रभुपाद जी ये कृषि उद्योग पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे and he spoke about it in 1914 19 1974 again in 76 and again in 77. इस प्रकार से शिला प्रभुपा जी ने उन्नीस सौ और उन्नीस में ये बात कही When Prabhupada was very sick in September of 1977, शिला प्रभुपा जी 1977 के सितंबर महीने में बहुत बीमार थे It was still on his mind how to push forward this Daivi Varnashram farm communities. परंतु उनके मन में यही हमेशा विचार चल रहा था कि कैसे दैवी वर्णाश्रम का की स्थापना हो. So Prabhupada was in Vrindavan at the time. His health was deteriorating. उस समय प्रभुपाद जी वृंदावन में थे और उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी. But then he decided, I'm going to teach this varnashram by showing how to do it myself. प्रभुपा जी वहाँ दिखाना चाहते थे किस तरह से इस वर्णाश्रम दैवी वर्णाश्रम धर्म की so स्थापना हो Prabhupada got some strength back, left Vrindavan, he went to London, and then he stayed there for a while. And his plan was to go to the United States of America and go to Gita Nagri farm. and show how to live off the land. <laughs> और जब जैसे ही शिला प्रभुपाद जी की तबीयत थोड़ी ठीक हो गई तो वो सीधे लंदन गए वहाँ वो दिखाना चा- मतलब समझाना चाहते थे भक्तों को उसके बाद वो यूएस गए और उसके बाद गीता नगरी गए But unfortunately, when he was London, his health went down again, and he was unable to travel. He had to go back to India, and then, of course, in in November of that same year, he left the world. परंतु जैसे ही वो लंदन पहुंचे तो वहाँ उनकी तबीयत पुनः खराब हो गई पुनः उन्हें वापस वृंदावन में आना पड़ा और हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने फिर अपना शरीर छोड़ दिया उन्होंने कहा यही विश्व का भविष्य है और ये कृषि उद्योग अपना स्वयं का अनाज उत्पन्न करें make your own cloth make your own clothes अपने एक स्वयं के कपड़े बनाएं grow you can grow cotton you can grow silk and you can make clothes. आप रेशम उत्पादित कर सकते हैं आप रुई उत्पादित कर सकते हैं और कपड़े बना सकते हैं. He said, learn about the herbs, learn herbs, and then learn how to administer medicine. You don't need doctors anymore. आप जड़ी बूटी की शिक्षा ले सकते हैं उस, उसको उत्पादित कर सकते हैं और आप इससे दवाई बना सकते हैं जिससे कि आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं. said that, Quoting Krishna, Krishna said, "I am the healing herb." शिला प्रभुपाद जी कहे कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दवाई है जो आपको स्वास्थ्य देती वो मैं हूँ What Prabhupada was saying is that all the medicine for any disease you, you have is in nature. Sila प्रभुपाद ji ye batana chahte the ki jo bhi आपके पास dawai hai wo sabhi prakriti mein hai. You can cure any disease if you know herbs. ये आप कोई भी बीमारी को का हल निकाल सकते हैं यदि आप दवा, दवाई की जड़ी बूटी जानते हैं. So I was I was in one of our farm communities in America called New Talavan. मैं एक बार अ, अपनी जो कृषि समाज है अ, कहाँ पर? New Talavan. अमेरिका में वहाँ पर थे Maharaj ji New Talavan. New Talavan Yeah. So there was one devotee there. He had been studying herbology, uh, एक वहाँ पे भक्त थे जो इसकी शिक्षा ले रहे थे and he started his own business. और वो वहाँ उनका उसका व्यापार उन्होंने शुरू किया He called it Blue Boy Herbs. और उन्होंने एक नीले लड़ blue boy horse Blue Boy is Krishna. He's the blue boy. Yeah. <laughs> and he showed me. He took me all over the forest, and he showed me all of the different plants and trees and creepers. He said, "This is good for this disease. This is good for this disease. You can make this medicine from this. You can any any disease, cancer, whatever you got, you can find the cure in nature. तो उन्होंने वहाँ में खेती में देखे जो उन्होंने कई पौधे वहाँ पर उगाए थे तो उन्होंने बताया कि ये पौधा इस बीमारी के लिए ये पौधा इस बीमारी के लिए यहाँ तक कि आप कैंसर की बीमारी को भी आ, इसका भी हल निकाल सकते हैं so, <laughs> तो इस प्रकार से यदि आप इस जड़ी बूटी के विज्ञान को समझते हैं तो आपको डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी I'm sure there's a few doctors here, but I'm sorry. मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे कुछ चिकित्सक होंगे परंतु मुझे क्षमा कीजिए but this is the, of course doctors also know that medicine much of the medicine comes from nature जो डॉक्टर भी दवाइयाँ जानते हैं वे दवाइयाँ भी प्रकृति से ही आती हैं and the last thing Prabhupada said was build your own houses और अंतिम बात शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि अपना घर स्वयं बनाएं You know, take fallen trees and make lumber out of it and build your own home. जो भी वृक्ष गिरे रहते हैं उससे लकड़ी लो और आ, फिर मिट्टी लो और उससे अपना घर बनाओ And he said that if you plant your own food, then that, that uh, vegetable or whatever you grow is a hundred times more nutritious and what you can buy in the stores. तो जो अनाज आप बोते हैं और उससे उत्पादित जो अनाज आपको प्राप्त होता है वो कहीं ज्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है जो जिससे कि जो कि आप खरीद कर लेकर आते हैं This is the way Krishna lived. और इस तरह ही भगवान श्री कृष्ण भी इस so you might think, wow, we're coming out of that. Now we got cars and we got computers and we got cell phones and we got headaches because of those things. तो आप कह सकते हैं कि हम किस युग में अभी रह रहे जहाँ पे कार है मोबाइल फोन्स है और कई सारी सुख सुविधा है पर हम देख रहे हैं कि उसका परिणाम जैसे सिर दर्द होना But Prabhupada's program was simple living, high thinking. परंतु शिला प्रभुपाद जी का ये था उद्देश्य था कि सादा जीवन उच्च विचार Today's world is high living and no thinking. परंतु आज के संसार में उच्च जीवन है परंतु सोच लीजिए no हम अपने जीवन शैली में बहुत व्यस्त है और सोचने के लिए कुछ भी समय नहीं है But this is contrary to the aesthetic, moral and spiritual values of the living being. परंतु यह बिल्कुल विरोधाभास है यदि कोई आध्यात्मिक जीवन के स्तर पर जी रहा है तो He said, keep the city temples. Uh, उन्होंने कहा कि शहर में मंदिर रखें परंतु जो भी मंदिर शहर में है उसके लिए जो कृषि समाज होना चाहिए और विशेष रूप से जो गृहस्थ है because grihasthas they want some stable environment क्योंकि गृहस्थ को एक स्थापित वातावरण की जरूरत है वहां पर जो अपने अनाज प्राप्त कर सके शेल्टर आश्रय प्राप्त कर सके children, अपने बच्चों को शिक्षा दे सके और इस प्रकार से अपनी सारी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके आप शहर में से नहीं कर सकते <clears throat> अभी जो शहर है वो नरक है ये पूर्ण रूप से आवाज से युक्त है प्रदूषण है क्राइम और कई सारे अपराध है yeah. Because as soon as you introduce all of this economic development based on trying to sell material products, you create a whole different mindset, and then people work hard for nothing. <laughs> और जब आप अर्थव्यवस्था को विकसित करने का प्रयास करते हैं तो आप अपना जीवन नरक बना लेते हैं 1973, 1973 में Prabhupada was talking about this. शिला प्रभुपाद जी इसके बारे में बता रहे थे He said in 50 years, 50 वर्ष में whole Western society will collapse. जो पाश्चात्य देश है वो पूर्ण रूप से विघटित हो जाएगा So count 50 years from 1973, and what do you have? 2023. Watching it collapse. <laughs> It's collapsing. <laughs> तो शिला प्रभुपाद जी ने उन्नीस में ये बात कही थी और उससे 50 वर्ष हम यदि जोड़े तो 2023 होता है और हम देख रहे हैं कि कैसे पाश्चात्य तो शिला प्रभुपाद जी भविष्य देख पा रहे थे कि कैसे पाश्चात्य संस्कृति विघटित होने वाली है। प्रभुपाद जी ये कह रहे थे कि क्यों होना संभव है क्योंकि ये कृत्रिम स्तर पर आधारित है और ये क्या कृत्रिम आधार है इसका मनी पैसा धन मनी इज एवरीथिंग पैसा सब कुछ है everything goes on by money और सब कुछ धन के द्वारा चला जा रहा है you can do things if you have money आप सब कुछ कर सकते हैं यदि आपके पास धन है you can in other words money is the get money no matter what you have to do just get money aur unka uddeshy hai ki aapko dhan prapt karna hai chahe jaise bhi ho but that's been put and now they sacrifice moral religious and spiritual values in order to get some kind of economic adventure or some economic gain to is prakar se wo apni arthvyavastha ko viksit karne ke liye naitik mulyon ko adhyatmik mulyon ko chhod dete hain so prabhupada's on on, he's on video, you can see it. He said this whole civilization will collapse in 50 years because it's based on the false idea of money. तो सिला प्रभुपाद जी का एक वीडियो है जिसमें वो कहते हैं कि ये पाश्चात्य देश की जो संस्कृति है ये पूर्ण रूप से नष्ट होने वाली है क्योंकि ये धन पे आधारित है real values in civilization is based on morality समाज जो है नैतिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए aesthetic values और स्थिर मूल्यों पर aesthetic values aesthetic means the, the, the needs of the living being हाँ मतलब सात्विक जो जीवन की आवश्यकता उसके आधार पर होनी चाहिए we need food हमें अनाज की आवश्यकता है we need a place to stay और हमें स्थान की जरूरत जहाँ रह सके some arrangements for our family और हमारे परिवार के लिए एक स्थान की जरूरत है some opportunity for education कुछ स्थान जहाँ पे शिक्षा हो सके some uh, some program for medical care और कुछ हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए if you have that you have a complete social society और यदि ये हमारे पास है तो हमारी सामाजिक व्यवस्था ठीक है एवरीथिंग एल्स इज एक्स्ट्रा और ये सभी अन्य चीजें हैं वो अतिरिक्त है and you all know you all coming from from these kinds of environments many of you who are elderly तो आप जानते हैं जो भी इस तरह के वातावरण से आ रहे हैं जो कि बूढ़े लोग हैं फैमिली वैल्यूज वर इम्पोर्टेंट जो परिवार के नैतिक मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है इंडिविजुअल नीड्स वर इंपॉर्टेंट व्यक्तिगत आवश्यकता जरूरत है नाउ दैट्स बीन एरेस्ड और आज ये सभी नष्ट हो गई है if you have money that's all it counts that's all यदि आपके पास धन है तो यही इसकी गिनती होती है in the year 1850, we going back to about 170 years ago Uh, 1850 में. इन द ईयर 1850. 1850 में गए थे. the amount, 95% of the things that were available on the marketplace were necessities. <laughs> अ, तो 1850 में पंचानवे प्रतिशत जो भी आवश्यकता की चीजें थे वो बाजार के अ, स्थान पर उपलब्ध थी And 5% were just extra things that people could get. और पाँच प्रतिशत जो अतिरिक्त चीज थी जिसे उन्हें प्राप्त करना होता है This is, a, this is a real statistic. और ये सही आंकड़े हैं today आज 95% of the things on the market are extras और आज में जो बाजार में पंचानवे प्रतिशत चीज है वो सभी अतिरिक्त है and 5% are necessities और पांच प्रतिशत जो है वो आवश्यकता है numbers have changed और जो भी आंकड़े हैं ये बिल्कुल बदल गए हैं So this is why Srila Prabhupada said we have to establish this Vanashram, the social system where people can work according to their their nature. And Krishna has established this in Bhagavad Gita. इस- इसीलिए शिला प्रभुपाद जी की ये इच्छा थी कि वर्णाश्रम धर्म की स्थापना हो जिससे कि लोग अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर सकें Chaturvanya Mayastrista Guna Karma Vibhagasaha. Krishna Bhag- says. भगवत गीता के इस श्लोक में म, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं Yeah, these four classes of men, the Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras, I have established. और ये जो वर्णाश्रम धर्म है जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ये इनकी स्थापना मैंने की। So Prabhupada's first mission was to teach Brahminical culture. शिला प्रभुपाद जी के आंदोलन में प्रथम उद्देश्य था कि उनको ब्राह्मणिकल सभ्यता सिखाना establish a class of brahmins that could lead the world through knowledge and through brahminical activities ब्राह्मणों को का निर्माण करना जो कि अपने ज्ञान के आधार पर इस समाज को आगे ले सके But परंतु वे क्षत्रिय भी चाहते थे क्षत्रिय जो है वो प्रबंधक है वो रक्षक या लड़ाई करने वाले वो रक्षा करने वाले जिनको रक्षा की आवश्यकता है रक्षा की किसको आवश्यकता होती है उसे श्रीमद् भागवतम में बताया गया पांच प्रकार के लोगों को संरक्षण की आवश्यकता है Brahmins, ब्राह्मण cows, गाय women, अ, स्त्री children, बच्चे and elderly people. और बूढ़े लोग These five types of categories of people require protection. ये पांच प्रकार के लोगों को संरक्षण की जरूरत होती And है any society that fails to give protection to one or more of these will suffer sinful reactions. और यदि कोई समाज इन पांच प्रकार के लोगों की रक्षा नहीं कर पाता है तो उसे प्रतिक्रिया होती है कर्मों की Then it goes on to say, out of the five, the two most important are the Brahmins and the cows. और उनमें से इन पांच में से दो महत्वपूर्ण है एक है ब्राह्मण और दूसरा है गाय और इन दोनों में से भी महत्वपूर्ण है गाय की रक्षा जब आपके पास गाय है और आपके पास भूमि है Your economic problems are solved. आपकी अर्थव्यवस्था की समस्या Cows can help fertilize the field. क्योंकि गाय जो है भूमि को उपजाऊ बनाती है You have cow dung. और आपके पास गोबर है You mix it with paddy. और आप उसको You dry it out. You, can, you, don't, you don't need your gas stoves anymore. तो इस तरह से अंडे बनाकर आपको किसी प्रकार की गैस की आवश्यकता नहीं होती Prabhupada said, first class cooking, cow dung. प्रभुपाद जी ने कहा है कि रसोई अगर बनाना है तो गाय के गोबर के कंडे से सबसे बेस्ट है सेकंड क्लास वुड और दूसरी लकड़ी से थर्ड क्लास गैस तीसरी श्रेणी है गैस फोर्थ क्लास इलेक्ट्रिक और चौथी है विद्युत से which gas and electric are both polluting and they rape the environment क्योंकि ये गैस और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वातावरण को दूषित so करती है cow dung or wood when i when i was when i first joined the hari krishna movement i lived on a farm for almost 20 years. <laughs> तो महाराज जी ने जब स्कॉन को ज्वाइन किया तो वह एक कृषि समाज में रह रहे थे और लगभग 20 वर्ष तक उन्होंने वहां पर सेवा की We did everything with wood. और उन्होंने जो भी चाहिए था वहां मिला We cooked with wood. और उन्होंने लकड़ी के द्वारा रसोई बनाई और जब उन्हें उष्मा की जरूरत पड़ी तो लकड़ी को जलाया And we also built houses. और क्योंकि वे जंगल में रह रहे तो वहाँ पर लकड़ी मिलना आसान था तो वो लकड़ियों को इकट्ठा करते लाते और उसके द्वारा उसका ही उपयोग करते थे प्रभुपाद जी एक बार न्यू वृंदावन में आए kind of <laughs> और प्रभुपाद जी कहने लगे कि किस तरह का आपको घर बनाना है मैं आपको सिखाऊंगा <laughs> मुझे आप एक कागज और पेंसिल दीजिए और उन्होंने घर का एक चित्र बनाया like one floor with, you know, there's a bathroom, you have a big room, you have a kitchen, and you have a bedroom. और यह एक चित्र बहुत अच्छा था जिसमें कि एक बाथरूम था एक कमरा था और एक रसोई घर था He said a family of four can live nicely. और इस वा- इस घर में चार व्यक्ति वाला परिवार अच्छे से रह सकता है There's one community, and there's a It- couple communities, but there's one specific community in America. They're called the Amish. I don't know if you heard of the Amish. America में एक समाज है आमिस नाम का About in 2019, I went to their community. We spent six hours just talking to them about how they live. 2019 में महाराज जी वहाँ गए थे और उन, वो किस तरह से रहते हैं इसके बारे में बात कर रहे थे And they can build a house in one day. वो एक दिन में घर बना सकते हैं Two story house. और वो भी दो मंजिला They can build a full size barn in three days. वो तीन दिन में एक पूर्ण रूपेण they all get together and they all know the science they work together and they have a house in one day और वो सब एक साथ मिलकर क्योंकि वो उस विज्ञान को जानते हैं तो वो एक दिन में बना लेते हैं community is the foundation for happiness and for spiritual practice समाज आनंद के लिए और आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है western civilization wants to destroy community परंतु पाश्चात्य संस्कृति इस समाज को ध्वस्त करने वाला है Krishna consciousness is based on community Krishna भावना अमृत इस समाज पर ही आधारित है devotees living together भक्त एक साथ रहे ग्रोइंग योर ओन फूड अपना खुद का अनाज उत्पन्न करें कीपिंग अ फ्यू cows कुछ गाय रखें I mention the importance of cow dung और समझे गोबर गोबर का महत्व you can also take cow dung and you can change it into methane gas and you can heat your house also और आप ये इस गोबर को मीथेन गैस में भी परिवर्तित कर सकते हैं और अपने घर को गर्म कर सकते हैं व्हेन जब गाय भूमि पर चलती है तो उनके जो पैर है वो इसको उपजाऊ बनाते हैं <laughs> और गाय जो है एक बहुत आश्चर्यजनक पदार्थ देता है दूध by drinking milk you develop higher or finer brain tissues which helps you to understand more clearly spiritual knowledge जो व्यक्ति दूध पीता है तो वह अपने दिमाग के जो सूक्ष्म तंतु है उसका विकास करता है जिससे कि वह आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सके Western civilization doesn't see the importance of cows. They simply killed the cows. परंतु पाश्चात्य संस्कृति गाय की महत्व को नहीं समझते और वो गाय की हत्या करते हैं जो मांस का उत्पादन करते हैं और जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है So you have to understand that Western civilization is demonic. It's run by demons. तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि जो पाश्चात्य संस्कृति है वो दैत्यों के द्वारा चलाई जा रही है And their whole pro their whole program is to control the whole world through economic exploitation. और उनका यही उद्देश्य है कि जो आर्थिक व्यवस्था के द्वारा सभी को नियंत्रित करना so, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि कृषि समाज की स्थापना की जाए They can live in the cities and preach and travel, but the grihasthas should be on the farms taking care of cows, growing food, taking care of children, and establishing a spiritual community. तो ब्रह्मचारी और सन्यासी शहर में रह सकते हैं वो कृष्ण भावनामत का प्रचार कर सकते हैं परंतु जो गृहस्थ है उन्हें कृषि समाज में रहना चाहिए वे स्वयं का अपना अन्न उत्पन्न कर सकते हैं गाय की सेवा कर सकते हैं और इस तरह आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं आपको कार्य करना होगा और आप फिर उससे पैसे प्राप्त करें और उस पैसे से आप अन्न खरीदते हो परंतु जब आप कृषि समाज में रहते तो आप स्वयं ही अनाज की उत्पत्ति करते तो आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं you work the whole year और इस तरह से आप वर्ष भर कार्य करते हो you live in community you only have to work about four to five months year that's all परंतु जब आप कृषि समाज में रहते तो आपको केवल चार से पांच महीने ही कार्य करना होता है। आप चार से पांच महीने में ही पूरी समाज के लिए अन्न की उत्पत्ति कर लेते और आप ठंड की ऋतु में कुछ भी नहीं करना होता आपके भगवान का नाम जप कर सकते हैं you know, <laughs> आप कुछ ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं So this Western civilization wants you to work, work, work, work, work, and take all your money. <laughs> तो ये पाश्चात्य संस्कृति आपको सिखाता है कि बस कार्य करो कार्य करो कार्य करो और मनी कमाओ You don't live in Western countries. हम पाश्चात्य देश में नहीं रहते परंतु मैं ये बता सकता हूँ कि पाश्चात्य देश में क्या हो रहा है एक व्यक्ति जो है उसे पैसा मिलता है पैतालीस प्रतिशत जो भी उसे द, आ, इन उसे धन प्राप्त होता है वह उसका 45 प्रतिशत उसे कर देना पड़ता है so if you make $50,000 यदि आप पचास हजार डॉलर कमाते हैं एक <laughs> तो उसमें से केवल आपको तीस हजार डॉलर ही मिलते हैं बीस हजार डॉलर कर के रूप में सरकार को देना होता और यदि आपको यदि एक लाख से ज्यादा डॉलर आप कमाते हैं तो आपको पचास प्रतिशत से अधिक कर देना होता है And Prabhupada said the cities will be more and more difficult to live in. और इस प्रकार से जो शहर है वो वहां पर रहना और भी कठिन होते जा रहा है ऐसा Srila Prabhupada ji just read the 12th canto आपको केवल श्रीमद् भागवतम का 12वां स्कंद तो जो भी श्रीमद भागवतम के इस बारहवें स्कंद में लिखा है कलयुग में क्या-क्या होने वाला है वो सब अभी हो रहा है तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी भविष्य की बातें देख पा रहे थे he said we have to establish this social community so devotees can live together work together and practice krishna consciousness together and take care of all of their material needs together तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस तरह का समाज का निर्माण हो जिसमें कि भक्त एक साथ रह सके एक साथ आध्यात्मिक अभ्यास कर सके और इस तरह से वो अपना जीवन कृष्ण में बना सके परंतु पाश्चात्य संस्कृति यह नहीं चाहती तो पाश्चात्य संस्कृति यदि यह बताती कि यदि आपके परिवार में चार व्यक्ति है तो आपके पास चार कार्य होनी चाहिए आपके पास चार मोबाइल फोन होना चाहिए and you have to have four different lifestyles. और आपके पास चार प्रकार की जीवन शैली होनी चाहिए and that's all based on selling products. और यह केवल जो उत्पादन करते हैं उनको बेचने पर आधारित है. So they try to break the family structure down more and more so they can sell products to each and every individual. तो इस तरह से वो परिवार की जो संरचना है उसको तोड़ना चाहते हैं जिस जितना जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने उत्पादों को बेच सके परंतु यदि आपके पास समाज है you share resources, आप जो स्रोत है उनकी रक्षा करते हैं और आप जो परिश्रम है उसकी भी बचत करते हो and every and working together in a large group everything is there within the community you don't have to go outside तो इस प्रकार से यदि आप समाज में रहते तो यदि कोई एक व्यक्ति किसी बात में कुशल है तो वह अपनी कुशलता को अन्य व्यक्ति के साथ बांट सकता है यदि दूसरा व्यक्ति किसी अन्य चीज़ में कुशल है तो वह अन्य व्यक्ति से बांट सक बांट सकता है इस तरह से आपको और अन्य कहीं जाने की जरूरत नहीं है if you can get everything you need in one place then why not why not यदि आपको जहाँ पर आप रह रहे हैं सभी आवश्यकता की चीज़ें मिल जाती है तो आपको अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है The, the Niti Shastras, these are not the main Shastras, say you can be happy if you don't have to do three things. तो नीति शास्त्र में ये बताया गया है कि यदि आप ये तीन चीजें नहीं करते तो आप सुखी होंगे. If you have no debts. यदि आपके पास ऋण नहीं है. If you don't have to travel for work. यदि आपको बहुत दूर कार्य करने के लिए जाना नहीं पड़ रहा है. And if you can eat home home food cooking. और यदि आपको जो प्रसाद है वो घर पे बनाया हुआ मिलता है. The average Westerners eats home cooked food once a week. एक पाश्चात्य देश में रहने वाला व्यक्ति सप्ताह में केवल एक बार ही घर पे बनाया हुआ खाना भोजन करता है average person travel from 50 to 100 miles a day to go to work और प्रतिदिन 50 से 100 मील तक के यातायात करता है वो अपने कार्य के लिए एंड एवरीबॉडी हैज डेट्स और सबके पास ऋण है so if you can avoid that then everything is there in community life and Krishna is the centre तो यदि आप इन तीनों चीजों से मुक्त हैं तो आप सुखी हो सकते हैं हाँ इसके लिए आपको कृष्ण भावना भावित केंद्रित जीवन जीना होगा so, our movement right now in some places devotees are establishing that farm community Govardhan Eco Village is an ideal model for that farm hmm. तो इस्कॉन के आंदोलन में अभी जो कृषि समाज है उसकी स्थापना हो रही है और इसके लिए वाड़ा का जो इको विलेज है वह एक अच्छा उदाहरण है in New Vrajadham in Hungary another ideal programme Hungary में न्यू वृजधाम करके वह भी एक आदर्श कृषि समाज है and proper sir we should do it in Vrindavan in Mayapur and in many other places around the world Shri Prabhupada ji की इच्छा थी कि यह वृंदावन में भी हो मायापुर में भी हो और अन्य स्थानों पर भी हो and you might think oh my God I used to live like that I have to go back to that again तो आप सोच सकते हैं कि मैं तो पहले ऐसा रह रहा था लेकिन परंतु फिर से मुझे वापस ऐसे ही जीवन शैली जीना पड़ेगा परंतु ये एक आवश्यकता हो जाएगी जस्ट वॉच आप केवल देखते रहिए यू कैन सी इट आप देख सकते हो This Western civilization is collapsing. आप देख रहे हैं कि जो पाश्चात्य संस्कृति है ये विघटित हो रही है और ये बहुत ही ज्यादा विसृंबत हो रही है Wars. युद्ध हो रहे हैं so much crime बहुत सारे अपराध हो रहे हैं कई सारी बीमारियां हो रही है it's all symptomatic of a demoniac civilization which is spoken about in Srimad Bhagavatam as the feature for the age of Kali. ये सभी राक्षसी सभ्यता के लक्षण हैं जो कि श्रीमद् भागवत में बताए गए हैं। So what I'm saying basically is explore this idea of, of developing farm communities You have one in Govardhan Eco Village, and I'm sure there's other places also. We have one from our temple also in Mumbai, the uh, Rasa Bihari, they also have that. So the devotees who are visionaries are seeing the importance of developing these farm communities, and they will be the future not only of the ISKCON society, but the world in general. तो इस प्रकार से मेरा यहाँ बताने का आशा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कृषि समाज इसकी स्थापना करें जैसे हम देख रहे हैं कि वाड़ा में इको विलेज या रा, राधा राज बिहारी मंदिर का तलासरी कृषि समाज और हम देख सकते हैं कि अगर इनका हम स्थापना कर करेंगे तो इसकी आवश्यकता है समाज को और ऐसे समाज में रहकर व्यक्ति जो है कृष्ण मत का पालन ठीक से करें और इसके कई सारे लाभ हैं it's healthier. ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है. And at the same time, when you work in community, you know, then you have so many other people around you. You get support. You get everything you need. और इस तरह से आप यदि आप समाज में रहते हैं तो आपके आजू बाजू बहुत सारे लोग हैं जिसकी आप सहायता ले सकते हैं So this was Srila Prabhupada's vision for the world. और ये शिला प्रभुपाद जी की इच्छा थी पूरे विश्व के लिए Prabhupada said society will collapse. प्रभुपा जी कहा करते थे कि सभ्यता नष्ट होगी और फिर व्यक्ति जो है हमारे जो कृषि समाज है उसकी ओर दौड़कर आएंगे रक्षा के लिए और हमें तैयार होना चाहिए जिससे कि हम उन्हें अवसर प्रदान कर सके उनकी रक्षा के लिए oh, और ये प्रभुपा जी का विजन था भविष्य के लिए I mean, you just go to Bombay, you can't even see the sun during the day, and it's full of so much clouds of pollution. It's covering. Yeah, it's actually it looks like some mystical thing. Is just like, what is it? Is that the sun? Oh no. तो यदि आप बॉम्बे कभी जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर आप सूर्य का भी दर्शन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते वो कोहरा में छाया रहता है यहाँ पर जो वहाँ पर जो प्रदूषण है उसके कारण हम ठीक प्रकार से उसे देख नहीं पाए When they had the lockdown for this COVID back in 2020 for a year, all the cities start come, became, becoming cleaner again. तो 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था कोरोना के वजह से तो उन्होंने पाया कि वह शहर बहुत प्रदूषण रहित हो गया था Delhi could see the mountains again. और दिल्ली में आप पर्वतों को देख सकते थे I was in Delhi 2019 जब मैं 19 दो 2019 में दिल्ली में था I was staying at one grihastha's home मैं गृहस्थ के घर पर रह रहा था and uh, they had one young girl she was about 14 she was going to school एक युवा लड़की थी जिसकी उम्र 14 वर्ष की थी वो स्कूल जाती थी so it was the middle of the week and she was home एक दिन वो सप्ताह के बीच के दिन में घर पर थी so i said to her you're not going to school today तो मैंने पूछा उससे कि क्या आज आप स्कूल नहीं जा रहे हो She said, no, the schools are closed because there's too much pollution. तो उसने बताया कि आज स्कूल की छुट्टी है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रदूषण है Yeah, you probably know about it. They closed the schools for three days because the pollution was so bad. तो उन्होंने तीन दिन के लिए स्कूल की छुट्टी दे दी थी क्योंकि वहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया था Prabhupada said one thing. प्रभुपा जी ने एक बात कही He said many things. but- उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही He said, India is not meant for economic development. भारत अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए नहीं बना है He said India is meant for spiritual culture. भारत जो है आध्यात्मिक संस्कृति देने के लिए It doesn't mean you can't have nice things. इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास अच्छी चीजें ना हो But Krishna has to be first. परंतु भगवान श्री कृष्ण प्रथम होना चाहिए And if you live simply you won't even miss all of these things that they're selling today. और यदि आप अपना जीवन सादा रखते हैं तो इन सभी चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं होती What is the biggest industry in the world? सबसे बड़ा उद्योग संसार में क्या है Who knows? कोई बता सकता है Medical industry. Everyone's sick. <laughs> तो यह मेडिकल इंडस्ट्री है जो क्योंकि सभी लोग बीमार होते हैं तो भागवतम कहता है कि व्यक्ति बीमार हो जाता है क्योंकि वह ठीक प्रकार से नहीं रह रहा क्योंकि वो जीवन शैली ठीक प्रकार से पालन नहीं कर रहे so that's one of the biggest problems health because not only physical but mental तो ये स्वास्थ्य की समस्या सबसे बड़ी होते जा रही न केवल शारीरिक परंतु मानसिक भी mental health or mental disease is greater than physical disease in the world today. Mm-hmm. तो मानसिक जो स्वास्थ्य या बीमारी आजकल बढ़ती जा रही है और यह शारीरिक बीमारी से भी ज्यादा हो रही है. Suicides. और आत्महत्या. Especially among young people. युवाओं के बीच में ज्यादा है. Not poor people. ना गरीब व्यक्तियों के बीच में नहीं. Rich kids. परंतु जो धनी बच्चे हैं वो percentage of suicides are coming from wealthy families with young people. तो आत्महत्या जो हो रही है जो युवा लोग हैं जो धनी परिवार से संबंधित रखते हैं उन, उनसे ज्यादा हो रही है They have everything. उनके पास सब कुछ है But they're not happy. परंतु वे खुश नहीं है Material things can give you some temporary support but they can't give you happiness. भौतिक चीजें जो है आपको कम समय के लिए आराम दे सकता है परंतु आपको सुख नहीं दे सकता Happiness comes from relationships. सुख जो है वह संबंधों से प्राप्त होता है And when you have a relationship with Krishna, और जब आपका कृष्ण से संबंध है nice <laughs> तो फिर आपका संबंध सभी व्यक्तियों से ठीक रहेगा क्योंकि सभी कृष्ण से संबंधित हैं। The needs of each and every individual. तो इस प्रकार से जब हम भगवान श्री कृष्ण से अपना संबंध स्थापित करते हैं तो हम सभी लोगों से अपना संबंध नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक स्तर पर स्थापित कर सकते हैं so think about think about these farm communities how we can make them more and more available and take advantage of it तो हम हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए कि हम किस तरह से कृषि समाज की स्थापना करें और अधिक से अधिक संख्या में जिससे कि हम लोगों की मदद कर सकें You won't see so much the collapse of Western civilization because you're living here, but you will also see the effects of Western civilization as society becomes more and more full of crime, full of pollution, full of anxiety. <laughs> तो पाश्चात्य समाज को आप नहीं देख पा रहे क्योंकि आप भारत में रह रहे हैं क्योंकि किस तरह से पाश्चात्य देश जो है विघटित हो रहा पाश्चात्य समाज विघटित हो रहा है और वहाँ पे कई प्रकार के अपराध और नाना प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं प्रभुपाद जी के पास ये लक्ष्य था and he had a plan Or- for, for the teaching people their particular varna and engaging that varna according to their nature and then engaging that in devotional तो service. प्रभुपाद जी के पास योजना था अ, योजना थी कि उन अ, व्यक्ति का जिस प्रकार की रुचि है स्वभाव उसके अनुसार उसको कार्य में लगाना But Kalo Sudra Sambhavan, परंतु कलयुग में ये बताया गया है कि सभी शूद्र हैं everyone in this age is born Sudra. इस जगह इस इस समय जो भी जन्म लिया है वो सभी जन्म से सूद रहे you may be born in a Brahmin family आप भले ही ब्राह्मण परिवार में जन्मे हो but you have to be exhibiting brahminical qualities to be understood as being Brahmin परंतु जब तक आप ब्राह्मण के जो गुण प्रदर्शित नहीं करते तो आप ब्राह्मण नहीं so, training is important. इसीलिए शिक्षा बहुत आवश्यक है training for the Brahmanas education इसलिए ब्राह्मणों को शिक्षा देना for the और क्षत्रियों को भी शिक्षा देना for the for वैश्यों को भी don't need और शूद्रों को किसी प्रकार का शिक्षण की आवश्यकता क्योंकि उन्हें कार्य की जरूरत है so when you have these three varnas working hand in hand and living according to vedic culture vedic lifestyle तो जब ये तीन वर्ण एक मिलजुल कर कार्य करते हैं और वैदिक सभ्यता के अनुसार then you have all your needs taken care of and you can worship the supreme lord without any any interference. तो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है और आप बिना किसी कष्ट के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा कर सकते हैं. So Prabhupada could understand not just giving spiritual knowledge, but we also have to establish a social system by which people can live properly. तो सिला प्रभुपाद जी की योजना केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देना था, परंतु ऐसे समाज की भी स्थान स्थापना करना जिसमें कि लोग सुखपूर्वक रह सके और यह है कृषि समाज where we don't have to depend on the outside world for all of our needs. to is prakar ke samaj ki jahan ki hame any logo par nirbhar nahi rehna pade I'm sure many of you have gone to Govardhan Eco Village. mujhe aasha hai ki aap kai log aap mein se kai log jo hai govardhan eco village gaye honge Of course, it's still developing. हो हाँ अभी भी वह विकसित हो रहा है but they major plan to establish that system there along you know Krishna's Vrindavan forest तो उनका द स्पिरिचुअल कल्चर उनका मुख्य उद्देश्य है कृषि समाज की स्थापना करना और साथ ही साथ में जो वृंदावन है उसकी भी स्थापना करना and so that's one of very one successful project that's growing and growing and could be a model for the rest of the world. <laughs> तो ये बहुत ही सफल अ, जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है और ये पूरे विश्व के लिए एक आदर्श होगा So I'm the reason I'm speaking like this is because I could see best spending a lot of time in Western society, Western civilization is finished. मैं ये बात आपसे कह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पाश्चात्य देश में रह रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वहाँ की पाश्चात्य जो संस्कृति है वो नष्ट हो रही है And it's gradually collapsing. और वह धीरे धीरे नष्ट हो रही है Uh, I could go and explain some more of these statistics, but I don't want to bore you with all of this. मैं कई आंकड़े आपको बता सकता हूँ परंतु आपको मैं बोर नहीं करना चाहता But think about this idea of how we can come together more as a community for worship and to live in an environment where we can support each other in our material needs also. तो हमें सोचना होगा कि किस तरह से हम समाज अ, में आए और समाज के रूप में रह सके समाज के रूप में एक दूसरे के सहयोग कर सके और कृष्ण भावनामृत का भी अभ्यास कर It's सके the way Krishna lived. <laughs> और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी रहे I have just I just completed writing a book. Uh, मैंने अभी एक पुस्तक लिखना पूर्ण किया है. It's called Krishna's Way Natural Living. Uh, भगवान श्री कृष्ण का जीवन शैली प्रा, प्राकृतिक के आधार पर And it's all about Srila Prabhupada's quotes on varnashram and farm communities. और यह शिला प्रभुपाद जी ने जो वर्णाश्रम धर्म पर बातें कही है इस पर आधारित है The book's complete. ये पुस्तक पूर्ण हो चुकी है It's at the printers. अभी वो प्रिंट के लिए गई I है hope to have it in within a month or so. <laughs> अ, मैं आशा कर रहा हूँ कि शायद एक महीने में वो प्राप्त हो So जाए that's that's my concern is devotees start looking in that direction because then we can I mean we can chant the holy names of the Lord without any disturbances. <laughs> तो यह मेरी सोच है कि भक्त जो है इस तरह के समाज में रह सके और वो बिना किसी डिस्टरबेंस के अ, भ- अ, हरिनाम कर सके but one of the most important things we can raise our children that they can have everything they need materially and at the same time have a community because it says it says in the scriptures it takes a village to raise a child. <laughs> तो हमें महत्वपूर्ण है कि हमारे बच्चों को इस तरह से शिक्षण देना है कि वो एक समाज में आ, समाज में रह सके और ऐसा कहा जाता है कि एक बच्चे को शिक्षा देना एक गांव की उसके लिए गांव की आवश्यकता होती है I'm sure many of you know that you have that experience also. और आपके यदि बच्चे होंगे तो आपको यह अनुभव होगा But don't buy into this Western misculture. परंतु आप आप ये पाश्चात्य संस्कृति को मत खरीदो because it is simply artificial क्योंकि ये बिल्कुल कृत्रिम है okay so I stop there मैं यहाँ विराम देना चाहता हूँ हरे कृष्णा <laughs> श्रीपाद चंद्रमौली स्वामी गुरु महाराज की तो महाराज जी ने आज जो क्लास दिया है वो पूरा कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर दिया है किस प्रकार से वैष्णव का समाज होना चाहिए और किस प्रकार से प्राकृतिक सहारा लेके हम भक्ति कर सकते हैं और ये जो मटेल उपद्रव है उससे दूर रह सकते हैं तो बहुत ही सार गर्भित ये क्लास था हम महाराज जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कल सुबह का भागवतम क्लास जो होगा वो महाराज जी द्वारा दिया जाएगा सुबह सवा आठ साढ़े आठ बजे से लेकर सवा नौ बजे तक क्योंकि आज परम पूजा वेद व्यास प्रिय महाराज जी भी क्लास देने वाले थे लेकिन क्योंकि त्रंबक में उनको लेट हुआ आने के लिए तो वो पहुंच नहीं पाए यहाँ पे तो कल जपा सेशन में वो हमारे सारे भक्तों को टॉक देंगे सुबह छः बजे तो जो भी भक्त सुबह आएंगे तो वो भी क्लास मिलेगा तीसरा एक महत्वपूर्ण जो पहला पहला क्लास होगा सुबह छः बजे या सात बजे के आसपास होगा जब यहाँ पे जपा होगा तभी महाराज यहाँ पे आएंगे वेदव्यास महाराज और क्लास देंगे उसके बाद में भागवतम क्लास परम पूज्य और चंद्रमौली स्वामी महाराज द्वारा दिया जाएगा फिर पाँच बजे हमारे नासिक के भक्त है एक नाथ देवरे प्रभु वो गए दस पंद्रह साल से महाराज जी से दीक्षा देने के लिए वेट कर रहे थे तो कल पाँच पाँच बजे उनका दीक्षा यहाँ पे होने वाला है तो आप सब इस दीक्षा कार्यक्रम के लिए आमंत्रित हैं एक भक्त को क्योंकि बहुत वेट कर रहे थे महाराज जी कब दीक्षा देंगे कब दीक्षा देंगे तो जैसे भक्त सिद्धांत महाराज को दीक्षा बहुत लेट मिली थी उसी प्रकार से हमारे देवरे प्रभु को बहुत सालों के बाद महाराज जी ने हाँ कर दिया कि मैं दीक्षा दूंगा करके तो पाँच बजे दीक्षा होगा यहाँ पे दीक्षा का शॉर्ट टॉक जो होता है दीक्षा प्रवचन भी महाराज जी द्वारा दिया जाएगा फिर यज्ञ होगा तो ये कल पाँच बजे होगा और फिर से सात बजे गौर आरती जिनका थोड़ा चर्बी बढ़ गया है वो सात बजे आ जाइए <laughs> आरती के साथ साथ हमारी भक्ति भी बढ़ेगी और चर्बी भी कम हो जाएगी ये महाराज जी का हमारा परम सौभाग्य है कि महाराज जी का एज जो है उम्र है करीब करीब पचहत्तर साल है और इस उम्र में वो जब डांस करते हैं तो दस साल का बच्चा भी शर्मा जाए ऐसे डांस कर रहे हैं वो तो thank you Maharaj for giving your inspiring association to all of us through your kirtan through your dancing through your lectures and your presence thank you very much on behalf Shiksha शिक्षाश्रम Prabhu we are really grateful to you for coming here and inspiring all of us in Krishna consciousness especially today's talk the importance of community and the farm culture it's really eye opener और जब ये ग्रंथ आएगा महाराज जी का जब बुक पब्लिश होगा तो आप सबसे अनुरोध है कि इसको आप खरीद के लीजिए और इसको पढ़िए ताकि हम नहीं कर पाएंगे लेकिन हमारे बच्चों को हम कुछ तो आइडिया दे पाएंगे ताकि कहीं ना कहीं उसका एजुकेशन हमारे समाज में हो आ, तो अभी यहाँ पे शयन कीर्तन होगा और बाद में सबके लिए महाप्रसाद होगा परम Hare Krishna Guru Maharaj, Dhanvat Pranam. Uh, Maharaji, I would like, to, I mean to say, not only I would, when I will be questioning, maybe this might be everyone's question. I would be liking to ask you two questions. One, your first meet with Srila Prabhupada, because from long we are listening about Prabhupada and I want to imagine that when you met Prabhupada, how you felt and what special mercy you got. And my second question is, about uh, how it was preaching to the prisoners. As we got to know about your specialty, preaching normal, not only preaching, only informing about Krishna consciousness goes so much difficult and preaching prisoners will be really a height. Would like to listen from you, Guru Maharaj. We're all prisoners. I'm still preaching. <laughs> Um, I met Prabhupada in 1974, three, yeah, when I first joined. But <clears throat> I was just a brahmachari, and I didn't have much association. I was always doing some seva somewhere. This was in New Vrindavan when I saw Prabhupada. So he came, <laughs> and he gave lectures. And my first experience was Prabhupada. I cooked for Prabhupada. Prabhupada was coming to the community and they asked, I was a cook in the Brahmachari ashram. Nobody liked my cooking. because <laughs> I thought, you know, I, the, the brahmacharis didn't like because I was too austere. <laughs> so they thought they, and I was also cooking for the deities. We had deities, Shishi Radha Vrindavan Nath, and Radhanath Swami's first deities that he ever worshipped, Radha Nath. And I was there with Radhanath Swami. We were both in <laughs> New Vrindavan. And um, mm, Prabhupada was about to come, so the community leader said, everybody who cooks should make something for Prabhupada. So my specialty was pera. <laughs> I could cook pera. Uh, I learned, I don't know how I learned, but I learned something. <laughs> and so I made some pera for Prabhupada. But it didn't come out nice. So I thought, I can't give this to Prabhupada. So I thought, I had some other para, para that I made for the deities. I think I will give those ones for the deities that I were going to offer to Prabhupada. And then I'll keep these other ones. So I put the other ones aside. But then when they came to collect the different offerings from the different cooks, I wasn't there. And Radhanas Varnad Brahmachari at the time, he came into the kitchen looking for it with some devotees and he took the ones I cooked, the ones I didn't want to give to Prabhupada. <laughs> and they gave that one to the devotees and I, that's the ones that got to Prabhupada. And then when I found out, I thought, oh, no, my spiritual life is finished now. <laughs> Prabhupada said, "Gonna get him out of the kitchen, he can't cook. <laughs> So, <laughs> but anyway, I, well, probably, but when the community leader at the time was Kirtananda Swami, he, he came and he gave Prabhupada all of this big tray of sweets. The devotees made all, all kinds of sweets. And Prabhupada ate three of my pears, one after another. <laughs> he, somehow he liked them. <laughs> and that was my first experience of serving Srila Prabhupada. So that's why I'm still here. And uh, the second one about jail preaching. Hmm. I can tell you a story. It's a nice story about, this is a letter I received about six to eight months ago from one young man who was in jail. And this was the time during when COVID was very strong. So there was an epidemic of uh, coronavirus in the jail he was in, and many of the inmates got sick the, the, the jails didn't want to do anything for the inmates. They wouldn't give him any medical treatment. So he was new to Krishna consciousness, so, but he thought, I'm going to die, so I'm going to just chant Hare Krishna. So he just went into his cell, his jail place, and he just chanted. Chanted, chanted, chanted, continuously 24-7. He was just chanting. He was very sick from coronavirus. No medical treatment, no nothing. After one week, he was completely cured. No, nobody did anything. The holy name cured him. <laughs> but he was praying, my dear Lord, I'm going to die. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. He just kept chanting and praying, and Krishna said, okay, you can stick around for a while. <laughs> so yeah, the holy name is Asodi. it's the medicine in this age. Eneche asore maya nasi badalagi harinama mahamantra lao tumi magi. Uh, we chant the Hare Krishna mahamantra and we got the medicine that will cure all diseases. <laughs> so that's a nice example how one person had complete faith in God and the holy name. And although he was sick with a very deadly disease, he just um, he was cured by simply by chanting. So it's not that you don't take any medicines, I'm not saying that. But that's just to show you how one who has faith, one who has faith can do many wonderful things by the mercy of Krishna. So that's one of many, many stories. And this uh, preaching to people in in the jails is it's difficult because they can't practice properly because they're in an environment that's not very favorable. But they try. When they chant, they read. Sometimes they also preach to their fellow inmates. But we have, at least, we have thousands of people in jails all over the world now who are chanting Hare Krishna, reading Prabhupada's books. Thousands. And when coronavirus came in beginning of 2020, I was doing a lot of jail preaching at the time. We were in the UK and England, and we had programs practically every week, two or three programs a week. But then that whole thing just stopped, right, when, when the coronavirus came. So, yeah, it's, um, it's a difficult preaching because they don't have association to keep them going, but there are many who are dedicated to. So, and we did two books. If you want to, I did one book called Holy Jail. That was the first book, and the second book is called uh, Forbidden Voices. And so these two books are all about preaching in jails, and you can find out more. Thank you for your questions. हाँ, महाराज जी ने जेल के ऊपर दो ग्रंथ लिखे हैं तो उन ग्रंथों का आपको अगर चाहिए तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं आप तो जेल के जो इनमेट्स होते हैं प्रिजनर्स किस प्रकार से भक्त बने परिवर्तन आया तो ये दो ग्रंथ है महाराज जी के वो आप खरीद सकते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण सो Krishna wants to come out and give his darshan <laughs> <laughs> so